嗯嗯。 哎呦我的妈！Ready go.

嗯。嗯。啊！嗯。哦，no no no no no！ Thank you. <laughs> no, no, no, no. Ready, go. Thank you.